المرحلة الأولى من هذه المواجهة لم نشاهد فيها الكثير باستثناء ما يلي الفرصة الأولى لاتحاد العاصمة مخالفة منفذة كما ينبغي من بن موسى والحارس العلمي محساس في المكان المناسب الرد كان سريعا من الخط الأمامي للمولودية الذي أسال العرق البارد فقط زماموش لكن بدون نتيجة ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر الشوط الثاني الآلة العلمية تتحرك بقوة وعمل كبير من الخط الأمامي مكن الزغيدي في الدقيقة الدقيقة العاشرة من الوصول إلى شباك الحارس زيماموش هدف حرر الرفقاء والأنصار معا المولودية العلمية تواصل السيطرة هجمة مرتدة بقيادة همامي والشنيحي وبالخيثر يهدر فرصة من ذهب إضافة الهدف الثاني فرصة أخرى للمولودية بوزامة من بعيد قذيفة والحارس زيماموش بصعوبة كبيرة ينقذ الموقف الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة عرفت استفاقة للفريق الزاير الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس العلمي محساس خاصة عن طريق سوغار وفهم بوعزة لكن بدون نتيجة وفوز ثمين وثمين جدا لمولودية العلمة إنه أول انتصار للفريق المحلي داخل الديار وأول انهزام للاتحاد خارج القواعد المعركة كانت بصراحة في وسط الميدان وحنا كنا خمنا في المعركة de plus. كنا هضرنا على على الاطراف من جهه اتحاد الجزائر كنا نعرفوا مفتاح ونعرفوا في ال côté منا آه، بن موسى اللي عندهم آه، ديرو لونس عندهم آه، يعني عامل كبير يخدموا في الاطراف هذه اللي كنا احنا في العمل تاعنا اللي درنا احنا العكس كنا on est en train de bloquer هذوك راضيين بالنتيجه وراضيين بالاداء والحمد لله رب العالمين Moi, je moyen, mais avant de parler de, de défaite, je parlerai plutôt de, de la victoire de l'Allemagne. C'est quand même c'est quand même bizarre des fois analyser des choses puisqu'on perd notre premier match à l'extérieur quand une équipe qui gagne son premier match à domicile. Bon ben on, fait, on fait avec. Euh, et c'est vrai que le match de, ce soir est pour nous un événement, puisque bon, on avait encore pas perdu à, à l'extérieur. Et c'est sûr qu'il ne faudra pas <clears throat> renouveler les prestations de la prestation de ce soir, très souvent, parce que là, évidemment, on aurait beaucoup de